सवाल है कि अगर प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाए कि हर बार हर लाइन को क्लास टेंथ के प्रैक्टिकल में अगर पूछ लिया जाए एक कोड में कि हर लाइन को हमें अलग अलग कलर में करना है तो कैसे करेंगे क्या प्रोसीजर होगा कैसे कर सकते हैं तो ये बड़ा आसान है देखिए मैं बताता हूं आपको सबसे पहले क्या करिए यहां से तो पहले नोटपैड ओपन कर लेता हूं ताकि हमें कोडिंग तो उसी पे करनी है तो यहां से नोटपैड पहले मैं ओपन कर लेता हूं अब यहीं पर आपको दिखाता हूं सबसे पहले तो एस से शुरू हो जाइए आप ठीक है आप डॉक टाइप भी लगा सकते हैं आपकी मर्जी ठीक है फिर यहाँ लिखिएगा हेड हेड पोर्शन लिख दिया फिर यहाँ लिखिएगा टाइटल टाइटल लिख दिया जैसे टाइटल में क्या दे देंगे हमें क्या करना है फॉन्ट कलर लगाना है ना तो फॉन्ट कलर कर देते हैं फॉन्ट कलर ये लगा दिया ध्यान रखिएगा कि कलर की spelling C O L O R रहेगी यहां पर तो आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये तो जैसे है वैसे प्रिंट हो जाएगा ठीक है ना तो यहां पर आप एल ओ यू आर भी रख सकते हैं नो प्रॉब्लम लेकिन जहां पर मेन है वहां पर एल ओ आर लगाइएगा क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश यूज होती है एस टी एम एल में ठीक है ना तो अमेरिकन इंग्लिश में कलर की स्पेलिंग होती है सी ओ एल ओ आर ठीक है तो ये चीज ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर दिया देन हेड को क्लोज कर दिया हेड को क्लोज करने के बाद अब आगे क्या करना है अब यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन करना है तो ये बॉडी टैग ओपन हो जाएगा और बॉडी टैग ओपन होने के बाद यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल लगा लीजिएगा ये paragraph style is equal to ऐसे आपको करना है ठीक है ना और यहाँ पे क्या करना है कलर लगाना है कलर ठीक है तो कलर कौन सा देना है हमें तो यहाँ पे कलर देना है हमें सपोज कीजिए रेड दे देते हैं रेड ठीक है तो यहाँ पे रेड दे दिया तो अभी जो है इसी तरीके से रहेगा ठीक है और यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो रेड कलर में आएगा ठीक है तो आप देख सकते हैं ये मैंने सेव भी कर दिया है अब यहाँ पर इसको चलाने की बारी है तो फोर टाइम जी के नाम से सेव किया यहाँ पे डबल क्लिक करता हूं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर और ग्रीन कलर दोनों जो मैंने दिया था वो प्रिंट हो रहा है आप चाहते हैं अगर साइज बड़ी हो जाए तो साइज बड़ा करने का ये तरीका है कि इसके ठीक पहले ये पैराग्राफ स्टाइल है ना इसके ठीक पहले वन लगा दीजिए वन ठीक है वन लगा दिया यहाँ पे टू लगा देते हैं टू उससे छोटा होता है वन उससे बड़ा होता है सबसे बड़ा होता है तो वन और टू लगा दिया और इसको लास्ट में क्लोज भी करना होगा तो जो सबसे पहले आता है वो सबसे बाद में क्लोज होता है ये तो फॉर्मूला टेबल में चलता ही है ये मैंने आपको बताया ही था तो ये हो गया एच टू एच वन हो गया एच टू हो गया और यहाँ से अब जा करके क्या करना है एच टू यहाँ पे एच वन क्लोज करिएगा ठीक है ना नीचे टू क्लोज कर दिया ऊपर एच वन क्लोज कर देंगे कंट्रोल एस कर देंगे सेव हो जाएगा सेव होने के बाद इसका आउटपुट देख लेते हैं यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे आउटपुट आपको नजर आ जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आउटपुट आया हुआ है ये हमारा आउटपुट है ये देखिए ये रेड कलर है ये ग्रीन कलर है आप चाहे तो नीचे भी बढ़ा सकते हैं जितनी लाइन्स चाहे बढ़ा सकते हैं देखिए ये है ना अब इसको सिर्फ उठाइए इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और वापिस से वन ही यूज कर लेता हूँ यहाँ पे वन या टू कुछ भी आप यूज कर लीजिए यहाँ पे कलर का नाम चेंज करूंगा पहले यहाँ पे वन कर लेता हूँ वन में थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है ठीक है तो ये एच वन कर लिया अब यहाँ पे ग्रीन के बजाय ब्लू कर देता हूँ तो यहाँ पे ब्लू हो जाएगा तो B L U E blue तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट कलर अलग अलग आएगा सबका ठीक है ना तो इसको सेव किया और यहाँ से डबल क्लिक वापस करके इसको चला लेता हूँ फिर आपका आउटपुट दिखाई दे जाएगा देखिए यहाँ पर जो है ना इन दोनों की साइज सेम है देख रहे हैं एच टू जैसे किया तो थोड़ा छोटा हो गया तो ये इस तरीके से कलर प्रिंट कराना हो तो हर लाइन में अलग अलग कलर आप प्रिंट करा सकते हैं बड़ा आसान है ठीक है ना